Thank you. 特会の演技でしたもう一度大きな拍手をお願いいたしますさあどんどん参りましょう続いて